direi che per un partigiano della decrescita l'elezione del presidente Donald Trump e eh, l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico non è così drammatica perché rende le cose più chiare. Mi spiego, siamo convinti che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito e che si deve uscire dalla società della crescita. Va detto, una società dominata da un'economia di crescita che ha per fondamento eh, tre una triplice illimitatezza, illimitatezza del prodotto, che significa illimitatezza nella distruzione delle risorse naturali eh, rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza del consumo, che significa illimitatezza nella creazione di bisogni artificiali, sempre più bisogni, sempre più artificiali, e con il risultato un'illimitatezza dei rifiuti, che significa illimitatezza nell'inquinamento della terra, dell'aria e dell'acqua. E allora eh, le, in contrasto i governi, i potenti del mondo vogliono farci credere che è possibile mantenere questo produttivismo, questo consumirismo e al medesimo tempo fare un, mondo, un sistema sostenibile. L'hanno fatto attraverso prima la truffa dell'ossimoro dello sviluppo sostenibile nel 1992 a Rio e poi più recentemente a Parigi con l'ossimoro della crescita verde e al medesimo tempo prendono delle decisioni che vanno nel senso contra contrario, come l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, come la TAV nel Val di Susa, come il rifiuto della Commissione europea di proibire il glisofato e i perturbatori endocriniani sotto la pressione della Germania. Sono un'ipocrisia incredibile. E allora, in confronto almeno... Eh, con eh, il eh, Trump diventa chiaro che eh, non vogliamo uscire di questo sistema e allora almeno c'è la speranza che di fronte agli eventi estremi come questi tsunami, Irma, eccetera, come tutti i disastri nel mondo, ci sarà una reazione del popolo che eh, imporrà ai governi di invocare la strada della decrescita piuttosto che un suicidio collettivo e la scomparsa dell'umanità.